Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des astuces pour travailler les plans en jazz manouche. Le jazz manouche, c'est un style de musique qui a été initié par Django Reinhardt, donc par une seule personne, et après qui a été euh, il y a beaucoup de guitaristes qui se sont inspirés de, Django Reinhardt, et encore aujourd'hui, on aime bien jouer dans ce style de musique. Et donc, c'est un style qui est assez défini, et il y a des phrases qui sont vraiment typiques du jeu de Django Reinhardt, ou des, astuces harmoniques, euh, des, phrases rythmiques, qui sont typiques de son style, et donc on essaie de réutiliser, ce qu'on appelle ça des plans, c'est des phrases clichés qui font partie du vocabulaire à apprendre. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est donc comment euh, faire ça intelligemment, efficacement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux plans, enfin trois plans, mais on va commencer déjà par deux plans, que Django utilisait beaucoup, Django ou Stéphane Grappelli. Alors on commence par ce plan qui est très très utilisé par Django, surtout pour euh, faire des phrases conclusives. On prend la tonalité de Ré majeur, et c'est cette phrase-là. C'est souvent une phrase qui est un peu plus longue que ça, et là, je vous joue juste la fin de la phrase, mais nous, on va pas faire quelque chose de trop compliqué. Faisons quelque chose de simple pour commencer. Ça, c'est un premier plan. Et un deuxième plan, qui est joué par Django et aussi par Stéphane Grappelli, c'est le suivant. Le dernier plan qu'on verra un peu tout à l'heure, on va pas trop en parler mais je vous montre quand même ce que c'est, c'est cette fameuse phrase qui fait en montant sur les accords diminués. souvent des phrases basées sur cette idée-là. Je vais donc vous donner une méthode pour, faire, pour euh, apprendre les plans efficacement et progressivement. La première chose à faire, la première phase, on pourrait dire, c'est simplement de repiquer le plan et de savoir le jouer texto, note à note, exactement comme il est joué par Django Reinhardt ou Stéphane Grappelli ou le musicien que vous voulez repiquer. Donc le premier plan, je le rejoue. C'est basé sur, en fait, sur ça avec ces deux notes en plus. Et le deuxième plan, c'est ça. Le troisième plan, je pars d'un La et après j'enchaîne cette, euh, cette suite d'accords qui en fait, ce sont ces accords-là qui sont arpégés. quand je le fais mélodiquement, note à note, ça fait ça. Ce qui est assez difficile, c'est que je fais tous les coups vers le bas. Donc ça, ça demande un peu de dextérité à la main droite. C'est pour ça qu'on va le voir juste à la fin, ce plan-là. Donc les deux premiers plans, ok, on les a joués tels quels. Ça, c'est la première chose. Et c'est... Euh, c'est bien d'essayer d'aller directement à la source. Si c'est un fameux plan de Django Reinhardt par exemple, c'est bien d'écouter à quel moment il le joue et comment il le joue exactement, plutôt que de, de repiquer quelqu'un qui dit que c'est de Django Reinhardt. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est me faites pas confiance, écoutez Django Reinhardt. <laughs> Essayez de, de, relever les plans euh, précis qu'il joue et comment il phrase ses notes et comment il les place. Donc ça, c'est la première chose, rejouer le plan parfaitement. Deuxième chose, c'est de le contextualiser c'est sur quel accord qu'il y a ce plan, c'est sur dans quelle gamme, c'est à quel moment, est-ce que c'est entre deux accords Essayez de comprendre, en fait, en gros, ce qui se passe dans la tête du musicien quand il joue ce plan-là. Est-ce qu'il se dit « Ah, je suis sur Ré e majeur, donc je peux faire ça » ou alors « Je suis sur un La7 et je vais arriver sur Ré e majeur, donc je peux faire cette phrase qui, va, qui fait résoudre l'accord ». Il faut comprendre à quel moment, enfin, euh, quel est le contexte harmonique pendant euh, ce plan-là. Donc là, le premier plan... C'est une phrase qui est résolutive et qui fait entendre la 7 sur la dernière note, a priori, on résout sur un Ré majeur. Donc, ça, c'est sur le La7. Et là, il y a le Ré qui arrive, Ré majeur. D'ailleurs, on peut l'analyser un peu plus, hein, on remarque que ce sont des notes de La7, là on est à la bémol 9 de l'accord, la tierce c'est la 13e, donc en fait ça fait entendre en gros un accord de La7 bémol 9 13. Et on arrive sur la fondamentale du degré 1, hein, Ré majeur. La deuxième phrase. Euh, cette deuxième phrase, elle se joue souvent sur un accord de La7. Mais en fait, c'est une phrase un peu magique, qui est pas très contraignante et qui marche aussi sur l'accord de Ré majeur. Donc on peut le jouer aussi bien sur La7 que sur Ré majeur, même si Stéphane Grappelli le faisait plutôt sur un accord 7. La troisième étape, c'est de voir où on peut réutiliser ce plan en le gardant tel quel ou en le modifiant un petit peu. Euh, je m'explique. On regarde la première phrase. Donc ça, si je joue une case plus aiguë par exemple, ça va pas du tout fonctionner avec l'accord de la 7. Il se trouve que ce plan-là, c'est un plan qui fait partie, enfin qui qui est contenu dans la gamme diminuée de la 7. Et ce qui est magique avec cette gamme, c'est qu'on peut la transposer par tierce mineure. Donc ça, ça marchera sur un La 7. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi, sachant que ça fera entendre des enrichissements différents de La 7, donc ça n'aura pas exactement la même couleur. Mais ce sont tous les endroits où on peut jouer ce plan. Et on peut aussi le jouer en partant d'autres cordes. Et après, je le décale. Hein. peux aussi le faire en partant de la corde de Sol, c'est un truc que faisait beaucoup de Django. Voilà, donc ça, ce sont tous les endroits où je peux jouer ce plan sans le modifier, c'est-à-dire que j'ai pas fait... Euh, j'ai vraiment fait toujours le même enchaînement d'intervalles, on pourrait dire. Cette phase de réutilisation du plan, elle va un peu avec l'analyse du plan, essayer de comprendre quelles sont les notes de quel accord, et si j'en modifie une, laquelle je modifie pour que ça sonne comment par rapport à tel accord Ah, c'est la bémol 13. Par exemple, si j'ai une cadence parfaite sur un Ré mineur et pas sur un Ré majeur, cette note va être très très dissonante sur le degré 5, donc je vais peut-être faire celle-là à la place, ou alors peut-être que cette résolution sera bien. Bon, à voir euh, en fonction de vos goûts. <laughs> Mais donc j'essaie de bien comprendre ce qui se passe et je réutilise pas un plan entre guillemets bêtement. Ou si je le joue parfaitement, je sais parfaitement pourquoi il fonctionne, parce que je l'ai un peu analysé. L'idéal c'est même de comprendre précisément ce que vous aimez bien dans ces plans-là, euh, dans ces phrases-là. Moi ce que j'aime bien par exemple avec euh, ce plan-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de notes et qu'on arpège un accord qui est assez riche harmoniquement, hein, l'accord euh, bémol 9-13 et la résolution est extrêmement simple. Podin, s'il n'y a pas plus évident comme résolution. Et donc la phrase, en fait, elle est riche harmoniquement, mais elle passe tellement vite et sur tellement peu de notes qu'on le perçoit presque pas. Et ça, c'est d'ailleurs c'est typique du jeu de Django, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec cette phrase. Avec celle-ci, c'est pareil, une phrase assez simple, si ce n'est quand même, il y, a des, grands intervalles. Moi, ce que j'aime bien avec cette phrase, c'est quand cette note d'arrivée, c'est une note un peu riche, c'est pour ça que j'aime bien le faire sur, sur la 7 aussi, puisqu'en fait, c'est la 13e de la 7. Donc j'ai déjà un peu analysé ces plans euh, en amont, et je sais ce que j'aime bien dans ces plans. Donc si après, je veux les modifier et les personnaliser, eh ben, je vais garder ces éléments qui sont essentiels, et je vais peut-être en modifier d'autres, le début de la phrase, ou mais la note tenue de la fin, je vais la garder. Et quatrième point, le dernier, extrêmement important si vous voulez que ces phrases ressortent naturellement dans vos impros, c'est de vous fixer une routine de travail. Puisqu'en fait, travailler 10 plans pendant une semaine, c'est le, à coup sûr, il n'y en a aucun que vous maîtriserez vraiment bien. Par contre, si vous en bossez deux ou trois pendant 3-4 semaines, de façon assez systématique, à chaque fois que vous prenez la guitare, pendant quelques minutes, vous jouez les plans, vous faites des impros en les réutilisant, et eh ben en quelques semaines, ça va ressortir. Mais faites ça sur 2-3 plans, pas sur 10 euh, plans, ça ne fonctionnera pas. Enfin, en tout cas, moi, sur, moi, ça fonctionne pas, et, euh, pourtant, j'ai bien testé. Hein. <laughs> la surabondance de plans, c'est pas forcément une bonne chose. Donc choisissez les plans que vous préférez, travaillez-les pendant longtemps. Pour conclure cette vidéo, je vais improviser, et je vais utiliser les plans dont je vous ai parlé. Donc je vais improviser assez longuement et je vais vraiment essayer de les mettre un peu de partout ces plans. Des fois ça va peut-être pas marcher mais c'est pas grave, au moins j'aurai essayé. Je vais improviser sur le playback de Coquette à 160 BPM, donc pas trop rapide. vous avez vu euh, l'idée. Sachez que là, ce que je viens de faire, moi je passe des heures et des heures à faire ça. Pour, euh, ça peut être un plan que moi j'aime bien, que j'ai créé, ou ça peut être un plan que j'ai repiqué, peu importe, mais ça c'est en, entre guillemets du travail efficace. Tout le temps que je passe à essayer de me dire, allez, là j'ai pas essayé de le placer, ce plan, c'est ce qui vous permettra à terme instinctivement de, quand vous avez tel accord qui est joué, savoir que ici vous pouvez faire ça, ici vous pouvez faire ça, et à plein d'endroits vous pouvez faire tous ces plans que vous connaissez, et après, avec le temps, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez naturellement les personnaliser, ces plans. À force de les jouer, vous allez un peu avoir marre de faire tout le temps les mêmes choses, donc vous allez les modifier. Euh, ça se fait un peu naturellement, en général. Si c'est votre problème et que vous n'arrivez pas à modifier les plans, ce que je vous conseille, c'est de passer du temps à improviser sans accompagnement. Faites une impro, et dès que vous jouez un plan que vous avez l'habitude de faire, arrêtez-vous, essayez de voir comment vous pouvez le modifier. Supposons que ce plan-là, là, je le fais tout le temps exactement au même moment et au même endroit. Donc bah, je peux le modifier avec cette note, ou alors... Euh, non. Voilà, donc là en fait je, je rajoute des notes, euh, je modifie telle note, et j'essaie de modifier du coup le son de ce plan, mais en essayant de garder le truc essentiel que moi j'aime bien, c'est la fin sur cette note. J'espère que cette vidéo vous aura donné des conseils utiles et euh, efficaces, que ça vous permettra de, de travailler les plans un peu plus, avec un peu plus de recul, avec un peu plus de méthode aussi, et puis aussi d'en profiter pour personnaliser euh, vos improvisations et votre jeu.